Good morning, Mr. and Master Lynch. It's October 7, 2021, and it's um, Tuesday uh, here in Naples, 62 Fahrenheit, around 17 Celsius. Uh, questo, questo, significa che è. Uh, mm, quella giornata sì veramente veramente veramente veramente mite mm, come in questi giorni in questo periodo anche se eh, non esattamente perché appunto come può vedere sono anche di gradi in meno mi fa anche un po' più fresco in realtà eh. la temperatura media eh, e oggi pensavo al fatto che in questo giorno di dieci anni fa mia madre, eh, per Dio, una bambina nata morta praticamente, era nata ma era nata morta, ah, non so se me la sento di aggiungere qualcos'altro, ma forse scrivo in descrizione qualche altra cosa. E se sente, diciamo, musica in sottofondo, o se ha visto il previo perché l'ho mostrato, perché non so se inserirò la musica in sottofondo, inserirò il previo, ma comunque eh, l'adagio for strings ovviamente Samuel Barber, la mia interpretazione che dedicai appunto oltre all'uscita in 4K del film di questi tempi l'anno scorso qui da noi in Italia dedicai anche in virtù di questo evento eh, l'anno scorso però era eh, questa bambina nata morta di, sarebbe stata la, la mia seconda sorella e la quarta figlia un quarto figlio in assoluto per per mia madre. Uh, e poi... Um, Poi pensavo al fatto che ieri ehm, ho avuto un problema di sincronizzazione tra audio e video, ho guardato il report di ieri e quindi invito alla, a, insomma, a, leggere il commento in descrizione in cui ho riportato eh, il testo dei sottotitoli. Chi fosse interessato e non ci ha capito bene, non ha capito nulla diciamo della guerra report di ieri, e poi uh, pensavo che ieri nel suo today's number eh, is eh, è uscito il 10 uh, se io avevo detto che se si verificava una cosa oggi che sarebbe stata relazionata a questo 10 una cosa che riguarda la mia famiglia ma ho detto appunto è proprio perché riguarda la mia famiglia non so se ne avrei parlato ma in ogni caso uh, se se è accaduta questa cosa oggi, ma ancora non lo so perché ancora deve accadere, poi ne avrei parlato in relazione appunto al 10, ma vedremo, il caso poi ne riparlerò domani se accadrà nelle prossime ore. Anyway, I just see from the window. Today, uh, Mm. We have a um, good note that uh, those uh, beautiful blue skies and golden sunshine, in my opinion. Uh, it's a good sun, but uh, I think uh, it could um, cloudy next hours and also rain as yesterday and I read in these days. Uh, the next days uh, will be always in this way, but as always, we will see. So from the mythical window with the Carre de Courtin is beautiful Carre de Courtin today behind me and its green roller shooter always behind me and finally from my mythical keyboard Eve, and greater day, Imma, and everyone too.